سلام با کلی بینانی کانال کمال الدین تیجی امروز امروزه درباره سایت تریکس اکادمی میره و شما اول دستیل که در اپسن ویدیو بودگی میدونه شما را در همین سایت میفره برای رجیستر در همینجا رقم تو میزنید در اینجا پرول در اینجا پرول دیگه میمونید و در همینجا همین انتی نامی کپچه را میزنید و اینم کنوکه را پخش میکنید همین خیلی شما رجیستر میکنید вақте ки шумо якум бор регистратсия мекунед ба шумо ҳазор трикс метавад барое ки ҳаррӯза доход бигиред аз ҳамин сайт як бор дар ҳамин сайт депозит монед ҳаминҷа депозитро пахш мекунед минимални сумфурӯш ай панҷ триксар мешавад дар ин ҳамин рақамҳо мо сум мефурӯхем дар пай кошелёк медорем дар ҳаминҷа адреса мезанем инҷа сума ва ҳамин кнопкаро пахш мекунем вақте ки ҳамин хел успеш нанавист баъдан ба сайт мерем ҳамин кнопкаи поёнангиро меҷиқем چخله که دیدین سوم ما 1010 ترکسیز علکه ما میتونه که سوما بگیریم برای سوما گرفتن همه سینیت پخش میکنیم در همه جا برای سوما گرفتن در همه جا چند تریکس گرفتنید میزنید در این همه جا چند قیباشا همون قدر گرفتن میتونه شما همه روزا در همه جا میزنید در اینجا ادرسی تریکس کشلوکتونه و در اینجا پرالی که در این رگیستر ثبت و اینمی را پخش میکنید هم خیلی سوم مومنتال نرفته در بالانسی شما میرسد агар ягон ҷои нофаҳмодӣ бошад дар коментяре менависем то видеоҳои баъдӣ